¿Cómo puedo entender si tengo el don de profecía? Hola, soy el apóstol Vincenzo Petrarca y hoy vamos a hacer un pequeño estudio bíblico para responder a la pregunta que muchas personas tienen. Bueno, ¿yo cómo puedo entender que tengo un don? ¿Cómo puedo entender que tengo el don de profecía? Y esta es una pregunta que muchas veces muchas personas me la hacen apóstol, yo quiero entender cuál es mi don, yo quiero entender cuál es mi ministerio. Entonces, ¿cómo puedo entender si tengo el don de profecía? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que todos los cristianos que han recibido el bautismo del Espíritu Santo tienen dones espirituales. Esto eh, lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo, y lo dice la Biblia en 1 de Corintios, capítulo 12, donde dice así, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía todos los dones. Entonces, ¿qué ignoraban? <laughs> ¿Por qué tenían que, ser, que ignorar los dones? Bueno, lo que ellos ignoraban era la forma de actuarla, de poner en práctica el don eh, de la manera, de la forma correcta. Entonces vamos un poquito más adelante. Hay diversidad de dones, el mismo espíritu. Ok. Pero, versículo 7, a cada uno le es dada la manifestación del espíritu para provecho. A cada uno, a cada persona que recibió el poder de Dios, el bautismo del Espíritu Santo, le es dada la manifestación del espíritu para provecho. porque a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces aquí vamos a, tener como una clasificación de los dones espirituales. Y tenemos que entender que hay una diferencia entre el don de profecía y el ministerio profético, porque el ministerio es algo, es un oficio, es algo de muy diferente de lo que es un don. El don es algo, es algo de carismático. ¿Qué significa que es algo de carismático? que significa que se va a manifestar cuando la persona está orando, está en una comunión profunda con Dios, está hablando en lenguas, es algo que está en el espíritu y cuando más te estás moviendo en el espíritu de Dios, más se van a manifestar los dones. Y cuando puede entender si tengo un don. Bueno, es muy fácil ¿Por qué? Porque no lo vas a entender tú, sino que lo van a entender los demás. ¿Y de qué forma? Porque se va a manifestar un fruto en tu don. El problema más grande, ¿cuál es? Es que la persona que tiene un don de profecía muchas veces tiene temor de hablar, tiene temor de, de profetizar, de decir algo que no es de Dios. Y por eso necesitamos de un cuidado especial, para desarrollar nuestros dones. Porque también que tenemos un don, ¿eh? puede pasar que por temor, por eh, el ambiente, eh, el entorno religioso que tenemos, lo que tenemos alrededor de nosotros, que esta, esta situación nos van a afectar y no permiten a nuestros dones de salir fuera. Entonces necesitamos de un grupo pequeño, un grupo donde podemos empezar a mover nuestro primer paso. Necesitamos de este grupo y eh, también de un cuidado, de un apóstol que pueda ayudarnos a desarrollar nuestros dones. Entonces, ¿cómo puedo entender si tengo este don? Bueno, lo que pasa en la mayoría de las veces, no siempre es así, pero en la mayoría de las veces pasa esto, que cuando tú estás orando y estás orando en lenguas, empiezas a sentir algo, empiezas a sentir que tiene que decir algunas palabras. Dios te quiere, Dios está contigo, no lo sé. Empiezas a sentir esto y tú piensas que es tu cabeza. Pero más horas en lenguas, más estás allí orando y llorando muchas veces por el timor de equivocarte y más este empuje del Espíritu Santo sigue y se hace fuerte. Hasta que tú puedas hablar y puedas decir lo que el Espíritu Santo está poniendo en tu corazón. Y mira lo que pasa, que si tú no hablas, si tú no vas a, transmitir lo que el Espíritu Santo está poniendo en, tu corazón, después, cuando terminas de orar, te siente mal. Te siente que te has, fallado algo. Te siente con el Espíritu que estás sufriendo. Y esos son señales, no siempre es así, son señales que ahí hay un don de profecía que tiene que ser desarrollado. Entonces, para desarrollarlo necesitamos de un ambiente, necesitamos de apóstoles, necesitamos de padres espirituales que puedan tomar en cargo nuestra vida y ayudarnos a desarrollar lo que Dios puso en nosotros. Y esta es la clave de la iglesia. esto uno, es uno de los oficio de la iglesia, es uno de los objetivos que la iglesia tiene que tener, que es equipar a los cristianos. Hoy tenemos iglesias que hacen em, cultos y de esta forma están teniendo la gente allí para hacer un entretenimiento, para hacer un tiempo junto con Dios. Pero la verdad es que necesitamos de grupos cristianos que puedan equipar los cristianos para la obra del ministerio. Entonces, la Biblia nos dice que todo tienes dones. ¿Cuál es tu don? ¿Cómo puede descubrir tu don? ¿Cómo puede desarrollarlo? Entonces, de forma em, personal, no es fácil. No es fácil, y yo lo sé porque me he criado en un ambiente muy religioso, donde muchas cosas <laughs> no se entendían, muchas cosas espirituales no se entendían y he encontrado muchas dificultades para desarrollar mis dones. Pero sí eh, necesitamos crear iglesias diferentes, grupos diferentes, donde se pueden desarrollar nuestros dones. Y por eso también hemos decidido plantear escuela de ministerio, porque también que tú estás en algunas iglesias que no tienen el conocimiento para desarrollar tus dones, o no creen los dones espirituales o algo similar. Bueno, de forma en línea, de forma eh, a través de internet, de videoconferencia, pueda estar en un grupo donde recibir consejos y donde también desarrollar tus dones. Entonces, ¿cómo puede entender si tengo un don de profecía? Bueno, lo primero es que cuando estás orando, algo quiere salir. Jeremías decía, yo quiero a callarme, no quiero hablar, porque cada vez que hablo, bueno, eh, paliza, paliza, paliza, ¿no? Cada vez que Jeremías hablaba eran problemas, entonces no quería hablar, pero en él estaba un fuego que no se podía apagar, un fuego que estaba allí, allí empujando, empujando, empujando. Entonces lo primero que necesito es que este fuego pueda salir fuera, y lo segundo, más importante, necesito el cuidado de un padre espiritual que me pueda dar sus consejos para desarrollar el don de la forma correcta. Muchas veces estamos eh, en iglesias, tenemos dones, pero si no lo desarrollamos de la forma correcta, lo que, lo que vamos haciendo puede ser de destrucción por la iglesia y no de edificación. Entonces, tener un padre espiritual que pueda cuidar de nuestra vida, desarrollar nuestros dones, es algo de fundamental para los dones y también para los ministerios. Bueno, si tienes dudas, preguntas sobre el don de profecía, eh, si quiere consejos o algo, bueno, puedes inscribirte a nuestro grupo privado de Facebook, eh, puede escribir a nuestra página ah, de Facebook, puede escribir a nuestro, nuestra página de Instagram, puede estar en contacto con nosotros porque lo queremos, lo que queremos más, edificar el cuerpo de Cristo es desarrollar de la forma correcta todo lo que Dios puso en tu vida. Por eso quiero saludarte, bendecirte, que pueda compartir este pequeño estudio con cristianos que tú sabes que necesitan esto y sigue eh, eh, creyendo en Dios, en lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Hasta pronto.